Teieri, teieri Ukotela biharria nahiago du behitardi Bai erreka pollita teieri, teieri Ta golfa biharria nahiago du Zerratiko te, orain pesitza Zerratiko te, orain pesitza Zerratiko te, orain pollita te yeri, Gukotela yeri. Guko te naia du Bai erre kapollita teierin TEIERIN Ta olpa biharria naia du bai hemen bizi. Derratiko te, te, ora impesisa. Derratiko te, Berriz barriz Aroz begia bizirin Zertako behar dute olpa Aroz begia bizirin Makinak handire ospa Aroz begia bizirin Nekazari